sisältökonseptin suunnittelussa on hyvä miettiä, että kuinka paljon ja, ja minkälaisia erilaisia sisältöjä siihen konseptiin kuuluu ja, ja samalla näkee sitten vähän, että mitä niiden toteuttaminen vaatii. Tässä on yksi esimerkki medialiiketoiminnasta, jossa on hahmotettu sitä, että, että tiettyjä tämmöisiä isompia sisältöjä, joita on vähän hankalampi tuottaa ja joihin, joiden tuottamiseen menee enemmän aikaa, niin ni, niitä tulee tässä puolen vuoden aikana noin 10 kappaletta. Sitten tämmöisiä kevyempiä, nopeita, esimerkiksi sosiaalisen median sisältöä tulee, tulee enemmän. Ja, ja, ja sitten tota, ö, tiettyjä ehkä va, va, vielä vaikeammin toteutettavia niin, niin tulee vielä vähemmän. Ja tällä tavalla pystyy helposti hahmottaa sitten, että kuinka paljon sitä sisältöä oikeasti syntyy ja mitä sen tuotanto vaatii.